już raczej nie Aikaeran, tylko... Wow, ale mapa. <laughs> Sorry. Jestem teraz Arki. To obecna nazwa mojego kanału. A my jakby sobie zaczynamy na nowo Minecrafta. Oczywiście jak się uda, to jeszcze... dwie jest teraz GTA San Andreas. совместная база naszą będzie, nie Dawidu to są po prostu moi znajomi. Ale... Nie wiem, może to, to, to że nagrałem jedynie Five Nights at Freddy's, albo że mam mało filmów, yy, wiecie... <clears throat> No tam parę filmów z czegoś tam. No nie z najpopularniejszych gier, ale staram się. Zobaczymy jak to będzie przez następny czas. Oj. ale być może, być może jeszcze do serii Five Nights at Freddy's, żeby, wiecie, dokończyć się będę starał w miarę swoich możliwości. No, czekajcie, na jakim poziomie drużyny gram? Pokojowy, no niech będzie łatwy. Ech, znając moje umiejętności, to... Nie, no w się rzadko ginę. Ale wolę, wiecie. Na normalnym może już tak łatwo nawet nie pójść. Dobra, zajmijmy te świnie i miejmy jakieś żarcie tego następnego. Fi prawdopodobnie filmy na moim kanale teraz będą dłuższe, nie będą już 10-15 minut jak kiedyś, tylko już taka jakaś no, długość filmu 20, może 22 minuty. Zobaczymy jak to będzie. Co lepsze jest i dla mnie i dla was, bo raz, że mogę w takiej te, przyzwoitej długości nagrać film, a dwa, wy będziecie mogli sobie to zobaczyć. jeszcze zdoła się jakoś rozwinąć. No, o ile. Bo jak tak, to jeszcze planuję oprócz GTA i powrotu Minecrafta oraz Final Freddy's, oj. Ktoś tutaj wypisuje teraz na Steamie. To jeszcze planuję takie serie jak... Um, no, o ile będziecie jeszcze chcieli. Neverending Nightmares, Among the Sleep, e, kontynuacja Amnesia i co jeszcze? Forest, ewentualnie jeszcze Counter Strike, Global Offensive, Saints Row, może będę dalej nagrywał Diablo 3, to się zobaczy. Co ja tam mogę jeszcze, nie wiem, ewentualnie nagrać. Trochę gier mam, ale nie wiem co by tu dla was nagrać, że co by was zainteresowało. Mógłbym na przykład Warcrafta 3 albo jeszcze Diablo 2, bo też mam. to się zobaczy, to się zobaczy. Ja niczego na razie jeszcze nie obiecuję. Jak to zobaczy pod film e, waszą opinię co do tego, bo ile ktoś zwróci na niego uwagę. chodzi. Jakieś skały, cokolwiek, żeby mógł zrobić kamienny kilof. A chyba poszłem bez bonusowej skrzynki. Zresztą te bonusowe skrzynki też. Dobra, zjem to na surowo, później poszukam. skina. Pewnie pamiętacie mojego starego skina, to to jest jakby jego taka nowsza wersja. Tak udoskonale, udoskonalona, lepsza, fajniejsza. O, tu mam no. jakieś... coś? sobie Nigdy nie. trzeba będzie się zabrać. Wchodzimy na obiecany zapis. Na pewno wszyscy to kojarzycie. No ale ten... Jako, że was oprowadzę, po tym zapisie coś takiego skończę jednak. Tak, to niestety dywan nie miał koloru, <laughs> więc go skusiłem, zastąpiłem kamiennymi półpłytkami, zrobiłem teraz nowy dywan. Ogólnie jeszcze sam dawno wspomnieć o neutralizował poprzedniego Jokera za dwie życia. Tak jest co świat JJ Jokera. E, takiego jego, świat zanim skoń, skończył pierwszy sezon i zaczął sezon drugi. Jego te kopalnie, to wszystko testowałem, to wszystko działa. Byłem w tych wszystkich jego pomieszczeniach. Fabryczka, kamyczka. Wejdźmy sobie tutaj, weź, weźmy sobie kill off. Jeszcze nie muszę, testowałem to, to nadal działa wszystko, te mechanizmy jego. Co to mamy? Plantacje jego. Kurde, tu nie wejdę, bo już tak nie działa z tymi drewinkami. Ale mamy tutaj kaktusy, zabierzemy. Oczywiście tam wyrósł. To wszystko działa. To jest tak stary safe, ale wszystko nam działa. Testrum pierwszy. Nie wiem co to miało być, to nic nie robiłem sam, może coś jakiś sobie dobuduję. E, tam coś jest, ale jak tam zajdę, to potem nie wyjdę. Tu... Dobra, sobie włączę game moda. E, I po prostu oblecę szybko. przebywać czas coś. Tu jakieś tam pierdały. Też jakieś... tak zmieniałem skipami. Nie pytajcie dlaczego, stary mi się jakby znudził. No dałem mi trochę życia i kolorów, że tak powiem. A pod koniec wejdziemy sobie kopalnię Gatekeepera. A co tu jest? Nie pisze. Tam kolejny zombie za drzwiami. Eee. przejście awaryjne. Dobra, wylatujemy stąd, bo tu za bardzo nic ciekawego nie ma, tylko po prostu miejsca, w których kopał. No, że, że się nie brali, że tak sobie... Zresztą nie jeden i wielu innych też na, pokazywał świat JJ'a. którą pierwszy byliśmy, dobra. No i tu jest jego, tak, stacja, podziemne metro. Tu nie właziliśmy. Tam jest zejście w dół. Co tam było, cholera, nie pamiętam już. co się było tutaj. Chyba Monster Spawner No gdzieś w tych okolicach był chyba Monster Spawner. Tak, jest tu te... Yy, ekspiarka bardziej niż Monster Spawner, ale... No, ekspiarka. JJ'a. I to jest tak stary to save sprzed kilku lat, ale działa. Ludzie, działa to wszystko kiedyś działało. Ja tu nic nie musiałem ruszać czy naprawić, to wszystko działało tak jak powinno. sprawdzałem jeszcze nawet. A nie, sprawdzałem to była kopalnia jako taka. Były szkoły diamentów, ale sprawdzałem to dosyć głęboko, bo nic nie było. A to chyba... To chyba było dojście też gdzieś. A do tego złej wieży, to też się przelecimy od razu. wiecie co, wejdę do wieży, żebyście mogli sobie zobaczyć jak to... Wsiądę sobie do wygody, tak już jestem. muszę wam pokazać. To wieża jego, nigdy jej chyba nie pokazywał za bardzo. Zresztą nie wiem, ja chyba dokładnie wszystkich odcinków JJ nie oglądałem z pierwszego sezonu, albo oglądałem i nie pamiętam. Jego taka wieża zdyrta. konserwacja jedzenia. Zarosło to, trzeba będzie później to naprawić, bo może to przez błęd yy, przyczyny aktualizacji. Tak, to jeszcze sobie tutaj wejdźmy. A, to jeszcze ta podkład będzie Taiwan pokój i, i właśnie e, świątynia. Musiałem trochę zmienić, bo inaczej bym nie był na zagórę, nie? Już tak nie druga wieża. Kurczę, tylko bez entuzjazmu to wszystko mówię. Ech. I to, to nie wiem, co to miało konkretnie być. Takie, takie coś. No dobra, wchodzimy do świątyni. Gatekeeper's Temple. pozytywność natychmiast teleportuje. Minecrafta. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Trzymajcie się, cześć, komentujcie, jeżeli Wam się film spodobał.